pessoal, aqui Brasileiro falando, Fernando Brasileiro, e hoje vamos para o nosso novo Brawler. Novo não, né? Já tá aí faz um tempinho, mas a gente ainda não jogou com ele. Que é o El Primo. Primo. É o Primo! Ele me lembra aqueles desenhos do Mucha Lucha e o El Toro Fuerte. o Toro Fuerte, cara. Acho que até vou jogar o... Tem joguinho do Desaventura de Jack Chan, eu acho. Pra Game Boy. Vou, vou experimentar, vou jogar. Essa me deu vontade só, só de ver o El Primo. Vamos ver os eventos. Nosso combate, pique gema e futebol. Por enquanto, por enquanto, eu ainda vou no pique gema. Depois que eu explorar todos os personagens que eu vou ganhando, daí eu vou para os outros modos. E o que, a gente consegue fazer? Um é o primo, tal qual ele aparece aí, ele é um batedor, né? Ele é um tanque. Então, vamos... Nós temos dois tanques e um pouco. Meu, meu Wi-Fi já está querendo me prejudicar. Desculpa, vamos levar um pouco o adversário. Ah, eu tranquei. Não tem ninguém aqui? Achei que estar. Tá, ah, minha internet tá me, tá me bagulhando. Ah, esse pouco aqui tem que ficar muito perto. Eu vou matar ele uma vez. É aí andem um Smash, Detroit Smash. temos dois primos e um pouco. Tá dois a dois. Vamos... Ah, vamos levar esses loucos, rapaz. Vai ser no soco. <laughs> Vai ser no soco. Dá de socar. O, o pouco tem a vantagem que ele. O pouco do adverso do, do nosso time, né? Ele recupera a nossa vida, né? O especial dele é, é exatamente recuperar a nossa vida. Agora vou pegar esse mito aqui deles. Vou esmagar a cabeça dele. Ô, é primo! Ah, rapaz, 10 a 0. Bora, pega, pega a gema e desce. Desce vocês dois aí. Desce vocês dois, desce vocês dois, meu. Vamos levar, vamos levar, vamos levar. Para internet. Funciona, meu Deus. Vai lá, 3, 2, 1, já é. 3 a 0. Tá bom, pelo menos não foi a primeira de derrota. O único pouco do time foi o melhor do time. Ah, rapaz, tá tem umas missões com meu primo. Beleza, vamos ver o que a gente fez de missão. Nunca lembro desses raios, dessas missãozinhas, brota tanta coisa, é troféu, é moeda, é Brawl Pass, sei lá. Tem que me coordenar, tem que fazer um estudo, um estudo pra jogar isso aqui. Mega caixa, opa, se tem mega na frente, senão que é bom. Moeda, bu ainda não joguei com eles, mas já posso melhorar. Barley, Barley já jogamos com ele. ponto de poder da Donita ou Danita, né, não sei. ponto de poder do Coach, melhorável, da Xé. Nossa, veio todo ponto e ganhei mesmo. Não, ganhei ponto de poder para geral. Missões. Eu tenho, tenho recompensas? Não, ali é só do, de quem gasta dinheiro com o jogo. <clears throat> Não é o nosso caso. Temos missões, alguma coisa para fazer? Missões... Ah, tem missões de cada um dos players, né? Nossa senhora, quanta missão. Tem nada para eu recolher? Ele recolhe automático. Sei lá. Tô aprendendo ainda. Bora mais um. Já, ó, já não vamos passar vergonha. Né? Vai ser 0 a 1 um. máximo a gente empata. Segunda partida. Ó, time balanceado. Bull, Shelly e El Primo. El Primo Internet, não me decepciona, internet. Tem um pouco escondido aqui. Tem um barley escondido aqui também. Levamos os dois. Vou pegar aqui. agora, agora seria legal um pouco. Tá todo mundo se escondendo? Aí, ah, levei mais uma. Tem alguém se escondendo aqui no mato. Barley, barley, barley, barley, barley, barley, barley. barley. Levar. Tem, tem, tem um pouco escondido aqui. Mata esse pouco, mata esse pouco, mata esse pouco. Mata, mata, mata, mata. Oh, soco, soco, soco. Soco, soco, bate soco, soco, soco, bate soco, soco, soco. Mais, mais, mais. Oh, seu primo é violento, rapaz. Ô, primo. Ah, acho que eu vou morrer, vou morrer. Vou morrer. Ah, vou... Nossa, que droga, perdi um monte de gema. Ah, eu também, eu também. Bateu um ult, rapaz. Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Ai, deu meu tiro. Ai, primo! Ah, não acredito. Tô morrendo o Barley. Tá 8. 8 atrás. Vamos, time. Vai, ô primo. Eles estão com 9. região dessas loucas aí. Estamos com 3, estamos com 7, estamos com 8. Agora esse pouco deles. Estão tá sem nada. É o primo. Ah, esse barulho deles aqui tá me enchendo o saco, sabe? Ah. Corre, mano. É, só eu tô com 14, rapaz, tá 17 a 0. Corre, corre, corre, corre, corre. O bonequinho está gordo, não precisa correr. Caraca, tá a 0. 18 <laughs> a 0. 3, 2, 1, 18 a 1. Já era, rapaz. Só eu tava com 14, tá pensando o quê? Duas vitórias. Ah, é o Primo forte. É o Primo forte. craque da partida. Boa. Aí, vamos ganhando coisa, vamos ganhando coisa bora, bora, ganha, ganha, ganha, ganha, ganha, Apareceu alguma coisinha? É de graça? Se for de graça a gente pega. Caixa grande. Peteleco na caixa grande. Moedinhas. ponto de poder da Anitta, ou Donita. Pontos de pouco da já pode ser melhorado. Mais um. Algo mais. E temos amiguinhos que não... Ok. Convites. Aceitos. Tem alguma coisa mais pra pegar, meu Deus? Ah, tem loja de graça. Não posso esquecer. O que, que tem de graça? Pacote de reações. nem, nem uso esses bagulho. Não dá tempo. Shelly, Bull e Barley. Tá, não entendi. Aqui tem que pagar ou aqui é de graça? Ah, de graça. Caixinha de graça. Moedinhas, pontos de poder um pouco. Agora que eu tô com... Ô, oh, Rico! Rico não joguei ainda. Agora que eu tô com o primo não vem nada bom. É, a, prin... É, princípio tudo isso aqui é de graça. Rapaz, eu deixando passar tudo. Um computador difícil tem mais uma mega caixa? Nossa, é muita gentileza desse povo. É coisa demais, mais moedinha, ponto de poder do Bull, do El Primo agora... Ah, o pessoal vai falar. Aí o Primo já ganha um poderzinho. Ponto de poder, ponto de poder, ponto de poder. Oh, mais um Brawler! Mais um. Todo, toda gameplay ganha pelo menos um. Ah, Rosa, peso pesado. Uma boxeadora botânica planta soco para colher nocaute. O super dela envolve uma armadura vegetal. Ah, rapaz, muito bacana. Temos mais uma Brawler para explorar. Bacaninha. Ah, tem mais coisa de graça? Vamos tentar, de graça. Do piclador é bom, né? duplicador de fichas. Tem mais alguma coisa? Rapaz, nem sei. O El Primo. Dá uma melhorada no né? El Primo. Deixa ele cada vez mais forte. É o touro forte. Tem alguma coisa pra pegar essas missões aqui? Acho que é tudo... É pega tudo automático, né? Espero. Missões, recompensas. Temos alguma recompensa mais? Não. Tô aprendendo, tá, pessoal? Tenham paciência comigo. Bora. <clears throat> Já não saímos zerado. 2x0 tá bem bonito. Temos mais uma Brawler, a Rose. Ó, eu e dois. Um rico é o primo, o rico e o Barley. Então temos um suporte. Não, suporte não. Temos um que ataca a distância. Temos um, um recuperador. Ai, droga. E temos um batedor que sou eu. Hoje é o primo. Desce, desce, desce, desce, desce, desce. Recupera a vida. 4x0 nas gemas, também. bem. Vamos levar esse ao primo deles. Boa. Ai, não tranca, não tranca. Nossa, tô só com uma gema. Deixa vir, vem tranquilo. Uh, o cara veio, veio com pouco direto. Pediu pra apanhar, igual o primo. também tá de primo. Eu levei também, cara, esse Barley deles, nosso Barley, na verdade, que tá, é bem roubadinho ele, é fortão. Hum. Aí, boa. Vai o primo. Vai o primo! Errei, eu acho. <laughs> Vamos levar esse pouco aqui, rapaz. Ih, rapaz, já tá 10 a 0. <laughs> corre, corre, corre, corre, gurizada. E prima push. Prima push. Vamos levar esse... Ah, 12 a 0. 3 vitórias. Tá bonito. Ah, uh, fui cartido que diria. Boa, duas missão completa. Acho que não preciso pegar, acho que ele vem sozinho. É o Primo forte pegando tudo. Mais um Brawl Pass. 14 ali, rapaz. Mas tem 12, 13 para resgatar ainda. Caixa. Não sei se aqui é caixa normal, até, até agora não aprendi o nome desses bagulhos. Buinita. E agora caixa grande. Mais moedinha. Moedinha sempre é bom demais. Shelly, Barley. Ganhou, é primo. Ah, não ganhou, é primo. Essa vem poder dos outros. Algo mais, nenhum ponto de exclamação. Bora mais uma. O, o, o tanque, esse é o primo, é bem bacaninho Ele é básico. Oh, essa, essa de eu não conhecia ainda. Minha roleta, o nome dela. Ai, não buga a caminhada. Eu vou pegar meu, meu gêmeo do mal aqui. Nossa, eu tenho um, um especialzinho de campo. Levei um coach. Coach. Ah, gastei o especial do aprendiz. Ah, vou ter que levar esses caras. Ah, não acredito que morri com o especial na mão. Droga. 3 não, tá disputado aqui. Vamos lá, time. Vamos levar esse bug deles aqui. Vou tretar aqui dentro do nosso campo, rapaz, tá doido? Aí o primo, o primo já tá com, o especial carregado de novo. Vamos levar esse primo aqui também. Ó, 5. É, primo! É, primo, primo, primo. Aí, boa, estamos com 10. Vem, time, vem, time. Ainda pra... O especialzinho dele é diferente do aconteceu, Williams? Atrapalhei o time. Volta aí pra mim. Traga zero. Peguei escondido aqui. Aí, vamos pegar a zero no explore aqui. Desce, desce. Vamos zerar esse outro time aqui rapaz. matar todo mundo. Boa, 15 a 0. Agora já era. Boa, mais uma vitória. Não sou acostumado a jogar com tanque, não né? sou mais de suporte, mas é bem legal essa bonequinha de, de escavadeira, não sei se é uma skin ou se é a bonequinha que é assim mesmo. Vamos vencendo, rapaz. Vamos vencendo e ganhando as coisinhas. Até agora, até agora não entendi qual é a função dos brown pés das caveirinhas dos troféus, mas vamos pegando. Oh, nível 15. Do brown pass ganhamos... São geminhas? Não sei como é, é o nome disso aqui. Gemas. Boa. Mais alguma coisa, temos 20 gemas, alguma coisa piscando. Alguma coisa aqui. Coletar eventos especiais. Não, pera aí, é aqui? Alguma coisa pra pegar? Não entendi, tá. Missões, nada aparecendo. Bora. Bora mais um. O primo tá rendendo, rapaz. O primo é violento. Enquanto a gente não pegar, pegar times equilibrados, tá valendo. Eu, um Barley e um Colt. Time bom. Sou de curta distância, de média distância e o Barley é de retaguarda. Vou pegar esse coach deles aqui atrás. Eu não quero a muito rodada. Eu quero pegar minha, minha rival de estilo. Vou pegar esse Mika dele aqui. O coach, nosso coach, pegou, pegou eles na, na garrafada. O time quando tá unido, tá coeso, tá com... Sai daí, cara, quer pegar a rosa. É o primo! Desce o primo. Vai, desce. Vai tomar de soco, rapaz, Tô morrendo na porrada. Quero que o primo recupere a vida de uma vez. Nessas horas era bom um pouco. O pouco é bom pra, pra recarregar energias. Não, não, não, não, não, desliga, tá susto, rapaz. Vai lá, vai 10 a 0, vem coach. Vem coach do nosso time. Sai daí, seu louco. Oh, fala sério. Aí, bora, bora. Só, só já tô com 10 gemas. Vem, vem, vem, vem, time. Vem, time. Vem, time, vem, time. Vou esconder aqui no cantinho, rapaz. Tá pensando o quê? 7, 6, 5, 4, 3. Cara, o arquivo é muito grande. Mas eu devo, eu devo ficar escondido aqui. Boa, 14 a 0. Mais uma vitória. Aí, rapaz, o Davi, o craque do time. Como é que ficamos agora nas missõezinhas e tudo mais. Essa 8 botões, pedido para gol, dessa vez não foi tão proveitoso. Ganhamos, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Deixa aí troféus, 365. Estamos 16. Sempre, tá sempre brotando isso aqui, mais uma caixa. Tá indo bem a jogatina hoje. El Primo. 95 moedas, pontos de poder da Anitta. Do Bull. Ah, na hora que eu for jogar com o Bull, pelo menos ele vai ter bastante. Vou mais um. Eu, o Poco é bom, rapaz. O especial dele recupera a gente. Vai fazer uma, uma duplinha boa com o El Primo. Os dois mexicanos. Tem alguém escondido aqui, ó. Tem um pouco deles escondido aqui. Volta a internet, volta a internet, volta a internet, volta. Vai, meu Deus. Ah, me mataram, maldito Ah, eles têm meu primo também. A equipe deles é igual a nossa, praticamente. Só troca a Shelly pelo Colt, que também é um pistoleiro. Beleza. Bem pouco deles. Vem. 5 a 1. Ó, tem um crunch ali. Ó, oh, primo. Aí, rapaz. Aí, cadê, cadê, cadê a prima deles? Vai tomar soco, vai tomar soco, rapaz. Vou matar o meu equivalente. Ah, gastei meu especial todo. Vence time. Eita, com medo. 11 a 0. 11 a 1. Já Elvis, é mais uma vitória para a conta de El Primo. Ó, o time deles, nosso time era bem balanceado. O nosso mais uma vez foi vitorioso missões, fazendo, vamos tentar terminar essas duas últimas aqui, se eu ganho mais, mais duas, eu ganho uma cambada de caveirinhas. Tá. Nada pra ganhar, bora. Vou tentar ganhar mais duas, se ganhar mais duas já tô tá fazendo. Se perder agora já era, né? A ideia é até perder ou até a gente não tá completar. O cara aquele robôzinho que parece um Minion, não lembro o que, que ele é. Ele joga tipo um bumerangue. Tá aqui no meio do mato, hein, tio? Sai, Nita. Vem, Nita, vem, vem. Ah, tem um coach ali escondido. Agora esse coach vai ver, rapaz. É, o primo is here. Cara, eu tô mesmo que eu quero. Esse time aqui é organizado, rapaz. Aquele coach dele tá, tá muito roubado. Vou pegar ele e dar, dar umas porradas na cara dele. É tu mesmo. É primo! É primo! E... Desce, desce que eu tô morrendo, poxa! <laughs> Recupera a vida. 7x1, 7x1, rapaz. Não é Brasil e a Alemanha. Pula, a ponte, Pula, a ponte. Aê, vamos levar, vamos levar. Desce, tiro, desce, tiro, desce, tiro. Ai, não acredito que eu morri pro Nita. Vai tomar banho. Vem, time, vem, time. Desce, time. Vem, vem, vem, vem. Desce, desce, desce. levei esse coach deles. Ah, me levou junto. Rapaz, tá disputado isso aqui. Volta, time. Volta, volta, volta, volta, volta, volta. Volta que eles estão com 9. Volta que eles estão com 9. Volta. Ah, só uma deles tá com 10. Oh, ah, ah, me mataram. Volta, time, volta, volta, volta. 16 a 0, desce, desce, desce, desce, 16, 18 a 0, putz, desce time. Desce só um ali tá com 9. Vem, Sai daí, menino tonto. Não, eles estão com 12. Ah, vou mano, não acredito, mano. 14, 13, 12, 11, 11, 3, 2, 1, já era, não acredito. Perdeu 16 a 0. Putz, grilo, viu? Agora que eu tinha um objetivo, já tá perdeu. Mas foi bem, esse timezinho deles aí tava. Tava unido, foi uma boa jogada. Vem as moedinhas. E essa foi a jogatina com o El Primo de hoje. Deixa eu ver o que, que a gente tem para jogar a próxima vez. Já jogamos com a Shelly, já jogamos com o Nita, já jogamos com o Coach, com o Barley é o primo, agora o Boom. Um pouco também. O próximo será o Boom, depois o Rico, depois a Rose. Espero que vocês estejam curtindo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.